Дуельні змагання закінчилися, і зараз розпочинається власне те, за чим сюди всі приїхали. Е, оголошення результатів і нагородження переможців змагання. Молодці! Ну що, я... Ура! Ну от і все. Три дні змагань позаду. Е, другий етап Кубку України під назвою Українські рушниці. Другий етап Кубку України по практичній стрільби з рушниці завершився. Е, учасники роз'їхалися. Це був дуже яскравий, незвичний, е, дуже цікавий, насичений подіями, насичений цікавими вправами матч. В нас в змаганнях взяло участь цього разу 70 учасників з восьми регіонів України. Вік учасників е, був від коливався в діапазоні від 16 до 70 років. Зважте, що практично стрільбою в Україні, е, практично стрільбою з рушниці займається такий широкий діапазон, е, діапазон стрільців: жінки, чоловіки, дівчата. 16-річний учасник це дівчина з Борисполя, 70-річний учасник теж проживає в Бориспольському районі. От, Тому, якщо вам сподобалося, те, про що я намагався розповісти, те, про що наша команда намагалася вам показати. Якщо вас це зацікавило, будь ласка, не вагайтеся, беріть рушницю, беріть набої, приїжджайте до нас на тренування, приїжджайте до нас в Київ, приїжджайте до Львова, приїжджайте до Дніпропетровська, приїжджайте до Кременчука, в Харків, Житомир. Полтава, ви в цих регіонах, в Одесі, ви знайдете в цих регіонах однодумців і зможете долучитися до нашого цього видовищного захопливого виду спорту. Ми на вас чекаємо.